Ah, abalungi abatulaba ku fk television olunaku olwaleero tuguse nate si birungi nnyo naye tugenda kubitegeera amanya neddoboozi nzomuweerezawo nanyonjoresti olunaku olwaleero tulina omwami ono tugenda kuba tutegeera buzibu ki waalina ayita mu mbeera ki omwami ono mukembo kalooli mutuuze nno ow'emukono omwami ono agamba yafuna akisidenti mu mwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi nga abiri mu musanvu agamba motoka y'amagye ye yamutomera kyokka ekisinza okutusitula okutuleeta omwami embeera gyalimu kati eraga nti n'okugulu bakutemyeko oba kwakutuseeko basebo ne bannyaba abali eyo agenda kwongera otunyonyola atubuulire byonna era n'okugulu tukulabe Ah, byonna tubinyonyoke oba oliawo gomuzira kisaali eyo oyambe omwami ono ne famire eyo yonna kubanga yaye taata yabanoonyeza ekyokulya kyokka kati okuva lweyafuna akisidenti eraga nti n'okugulu kwenyini kwenyini kwakutuseeko kakati munegatteko nga twogera n'omwami ono abitubuulire bulungi atunyonyole era tubitegeere se bwe tusanyisa okulaba amannya atulaba ayagala okumanya egwanya amannya ze mupe mukalooli mukembo kaloole hmm. lwaki oli wano mu ddwaliro nyala mu ddwaliro olwokufuna accident olwokufuna obuzibu bwenafuna munaku z'omwezi nga abiri musanvu omwezi ogwokutaano okutonola emotoka y'amagye emotoka y'amagye mm, motoka y'amagye okunsomera kati bwe bakutomera bakuyamba wayambibwa wafuna obwenkanya bwonna oba bakutomera ne bakuleka lulesaawo emotoka y'amagye bwe yantomera tisaafuna bwenkanya ilola marukondo mera yasimba yasimba yagenda bugenzi yaini yala mu yadonjo lwangu eri yagenda bugenzi kati wali watu kubidde simu na kugamba anti mwami kalo oli mudwaliro jali obulwadde bweyongedde nokugulu oba kukutuseeko kwokka bassebo ne bannyabo ogwali eyo ng'omutima gw'omunafunafu mu mwami kalooli mukyala agenda tuyambako atulage okugulu bwe kukutuseeko era mu dakiika ntono nnyo n'abalina okugulu bagenda kuba nga bakutuusa wano essaawa yonna maama ng'olabye n'omulwadde ng'olabye n'omulwadde mukwano batugambye okugulu kukutuseeko bakusaze busazi ne bakugjako kukuvunze nekukutukako kakibadde kitya twongere ku ddoboozi atulaba ayagala kumanya era buli kati yabadde atuddawo n'okulaba nga kukutuseeko mm, mikwano abatulaba ku fk television emboozi eno yannaku omwami ono yeetaaga obuyambi mukyala weyooyo bebi yuuyo manyi nti balina n'abaana abalala yabadde abalabirira yaleeta ekyokulya ku mmeeza naye bw'aba nga atuuse mwene embeera okugulwa okutuuka okuvunda ne kukutuukako obukutusi amazima gali nti yeetaaga okuyambibwa ku lwa famire ate n'obulamu bwe okusigala nga yeeyongerayo maama tubadde tusaba abalabi nabagambye nti alina emmeema embi osobola obutalaba naye nga twagala kumanya ekituufu era okulabira ddala okugulu kwakutuseeko oba nedda maama tubadde tusaba otubikkulire kugulu kwomwami tulabe mikwano abatulaba ku fk televisioni omwami kalooli yeyo embeera gy'alimu nkubira omulanga ogutakungula muzira kisa yenna ali eyo ah, mujje mutuyambe omwami ono yeetaaga kulongoosebwa wali ogenzeeko mu ddwaliro lyonna era ne bagamba nti kiki ekyetaagisa okugulu ndowooza mukulabye okugulu ekigere kirinnya kyakutuseeko omukyala atugambye nti tebakisazeeko tebamugambye nti kivuddeko buvi wabula olw'obulumi bwabaddemu ebbanga lyonna okuva mu gwokutano lwe yafuna akisidenti okugulu kuzze kuvunda nga talina kuyambibwa kwonna paka essaawa ya leero bwe kutunula bwe kuti okugulu kwakutuseeko era tugenda kukufuna mugenda kukulaba naye nga essaawa eno era obudde buno omwami bwatyo bwalabika nkubira omulanga omuntu yenna ali eyo ng'olina ku ssente mmanyi muzirina bambi mujje tuyambe omwami ono ku lwa famire ye ku lw'abaana be mujje mutuyambe mujje tulabe nti omwami ono addamu okufuna obulamu obweyagaza ne famire ye okulaba nga efuna obulamu obweyagaza maama okugulu ne bwokubikka abalaba bakulabye era ne bakakasa nti kituufu okugulu kwakutuseeko kati mwami kalooni okugulu tutegedde era tukulabye ng'olabye kwakutuseeko wagendeko mu ddwaliro lyonna era abasawo lipooti bagamba batya twagenda mu ddwaliro nga nakafunda accident twagenda mu ddwaliro emulago hmm. e gye bantwala kati bwe bantwala emulago mm, netubula obuyambi osobola okwambibwa mulago kuba tetwalina sente hmm. kuba ne banange ne bangamba mulengeri balina sente jangu ogenda olabababa nasobola okuyunga okugulu ogwo okolaki kusobola okuba nti kuddawo kati bebantwala ejo banyungira eh, nenvundira ebo nebulanga okugunda sina buyambi kubaka nebatukiranye nabasaba bajja nebagamba oguluka tegeje kuwedemu amaanyi eki kuguluka kuveeko munonye sente netugamba tetulina sente kainasigabisigaza okubeera bubezaawo nga tutule butuuzi nga sina bujanjabi sina nina obuyambi alina akatono kati nga sirina ngeri kyensobola tuvala okutambula agenda mu ddwaliro nga sirina demese zitera nga era zijokera zisobola booda nga ogenda mu ddwaliro nina okufuna emuruka leera bali bangamekatiani bantu baliko mu ddwaliro eyo naye nga sirina sente era bantu bagambabangababoraina sena tunawaka tutya tumasina hmm. buyambi bonna kati okugulu kwakutukiddeko waka kati ogulu kwakutukiddeko waka kwavunide waka nekutukirako eyo abalungi abatulaba omwami mumuwulidde obulumi bwalimu bungi okugulu kwakutuseeko maama fiina gyoli yonna manye oyamba abantu era ne kati osobola omwami ono nga bwomulaba talina buyambi okugulu kwavunda kukutuseeko basewo ne banyabo yatutta okugulu essaawa yonna agenda kuleeta kubanga tubadde abatuuze bekozemu omulimu aba boda boda ab'emukono ne bagaa nti okugulu kuno ekigere katukitambuze tulabe nti eh, omuganda waffe afuna ku buyambi owokugulu bassebo ne bannyabe yaleese ekigere kikino eyabadde akitutte okunoonya kamera zaffe zimufune bulungi ekigere ogenda kitugiramu okiteeke wali mikwano eno emboozi yannaku byewunyisa biri mu uganda mukono gye biri omwami ono yafuna accident naye n'atafuna kuyambibwa konna n'atafuna bujjanjabi ekimuleetedde agaye nti weyagenda emulago nga tasobola kwafoodinga biru yaayo n'asalawadde ewaka akkiriza avunde naye ebivudde mu kuvunda bassebo ne bannyabo ekigere kikutuseeko twetaaga omuzira kisa yenna tukowola abantu bonna abali eyo mutuyambe omwami ono alabe bambi ngaddamu okutambula alabe ngaddamu okufuna obwenkanya alabe nga famire ye kubanga gwe batunuulidde basabo ne banyabo ekyo kyekigere bino nno si bya firimu byannaku binakuwaza bitiisa ekyo kyekigere ekigere ky'omwami kyekyo kyavunze kyavunda paka lwekikutuseeko mama fiina tukwegayiridde ku lw'omwami ono ku lwa famire ye bambi omuzira kisa yenna alina akasente jangu ntuukirira ku namba yesimu 07 06 1 kumi asatu mwemu abiri mu bbiri eyo ye namba kwogenda okutufunira tusobole okulaba nga omwami ono ayambibwa oba oli awo ne famire ye naye mwennyini addemu afune essanyu era afune essuubi ekyo kyekigere ekyakutuseeko byaddala nno mikwano bitiisa byennyamiza biri mu uganda tuli wano mukono omwami talina buyambi famire ye etunulidde ye obulumi bwalimu bungi naye nga n'abamutomera tebafuddeeyo kati kyenva nkubira omulanga omuntu yenna ali eyo mujje twekwatekwate tuyambagane omwami ono addemu afuna essuubi era addemu okufuna essanyu kiki kyewaliyagadde okugamba atulaba enjagala okuyamba atulaba nga njagala okufuna obuyambi okubakatisa nosyalina kyasobola kukola kuba kati bangambye ati nsobola okufuna ekigere ekiseparate nentambulirango oku naye nsaba omuyambi yenna omuza kisasobola okunfunira ekigere ekya pulasitika kuba kati ndina abaana abaana bange bo kati okusoma kuba kati bagenda okuntomera nga nanasente za sukulufuzi w'abaana esente zebazinzibirako nemukubo olwafuna akisidenti kubesere nazinziiranga nebasasula school fees wabaana mumwezi gwokutaano abaana baibagebadayo kusomero kati bantomire ebiseera byantome nga ngenda kusasula nga twalanzizayo abaana bange kusomero kati okusoma bandiko nebakuvaako okwokusoma kati taamu biri tebasoma kati bali awo wali okola mulimu ki nani nvuga booda wali ovuga booda

Ah, mikwano byebyo olunaku olwaleero si birungi tebisanyusa byenyamiza ate nga n'okutiisa bitiisa twabiwuliranga buwulizi oluusi ngaolowooza nti firimu naye olwaleero tubirabye kakati nno njagala okwongera okubajjukiza abantu mwenna abali eyo ow'omutima ogw'okusaasira kubanga olwaleero kiri ku ono kyalibanga enkya kiri ku ggwe alina abaana alina omukyala ate naye obulamu bwe n'obulumi bwennyini bwayitamu agambye nti baamugamba asobola okuddamu n'afuna okugulu singa wabaayo amufunira okugulu kwa pulasitiiki asobola okuddamu n'atambula omukyala kiki kyewaligambye omulabi kyosaba era kyowulya kyoyagala kyenamba abalabe batasa bonna abalimu basaba batuyambe basobole okumukola okumulongoosa ekibere kuba wekyakutukiddeko kyakutuse lubi naye balabye balina okuddamu bakitereeza bulungi tusobole n'okufuna sente za landiroodi n'ensente z'eddwaliro batuyambe bamuze kusama n'abalii batukwatireko kale sente meka dokita eyajja mm. yatugamba nga okugaa nti omuganda waffe ona aterera ekigere ekyo mm. kyetagisa obukadde nga busatu obukadde busatu okuterera mm. ekigere kyateredde bulungi okaddenga busatu oli mukamera bagamba balekinakutukako nga tekinakutukako luli yali yetaaga obukadde busatu nga tekinabakutukako hmm. <coughs> kakati esaawa eno esente zetutalina hmm. wabula tusaba buyambi ezetutamanyi batukwatireko kyonna buli omu kyaba asobodde luli baali betaaga obukadde busatu ngaekigere tekinnabakutukako kati kyakutuseeko tetumanyi era twetaaga buyambi obusingakaawo tulabe nti muganda waffe mukwano gwaffe afuna obwenkanya adamu n'afuna emirembe adamu n'afuna essanyu so ne famire ye okubeera nga esobola okuddamu nefuna emirembe era awamu nessanyu kulwa africa television basibulidde wano tusisinkane obuyambi musobola okuguteeka ku nnamba ate era bw'obanga oyagala tukutwale omulwadde waali na buli kimu gwalina obuyambi tunoonye ku nnamba yesimu eno omusanvu ziro mukaaga kumi asatu mwemu abiri mu bbiri kulwa fk television omuweereza lunanyonyo resite